っと次にあの私の方で代読させていただきます「なんで?」という題です私は福島県福島市に住んでいました私は4年生の3学期から吹奏楽部に入部してフルートを担当することになりましたお友達はサックスを担当して7月のコンクールに向けて練習していました3月11日吹奏楽に行こうとした時 教室が大きな音を立てて激しく揺れました私はとても怖くて早くお母さんに会いたいなと思いましたでもお母さんはお仕事だったのでなかなか来なくてとても不安でしたそれから家に帰ると電気が切れていたり水が使えなくなったり最後に原子力発電が爆発しました お母さんはインターネットでいろいろ調べて放射能がとても危険なんだと言ってここにはいてはいけないと言いましたでも私は吹奏楽部でフルートを頑張っていたので転校したくないと言いましたでも毎日外に出るときは帽子眼鏡マスク手袋をしなければならず外出をなかなかできないし学校では校庭で遊んではいけないと言われ 私もここにいてはいけないと思うようになりましたでもお友達と別れたり吹奏楽部ができなくなるのは辛くて涙がこぼれましたお友達はまだ福島にいますいろいろな事情があって避難することができませんだからお友達が心配ですこんなことになってしまった原発が大嫌いです 早く原発をなくして福島をきれいにしてみんなが戻れるようにしてくださいお願いします代読させていただきましたえっと、それではちょっと今のあのこあの子供たちの訴えを受けてですねあの、え今日10の方見てますので、えー、ちょっと一人ずつあのあの、えー いうのはちょっとあの自己紹介をした上であのちょ今のあの答えについてどう受け止めるかっていうのは一言ずつお願いいたします。どうもありがとうございました。えーと、今、えー、皆さんからですねあのいただいたあの声につきましてはちゃんと我々もあの持って帰ってあのできる限りのことを、えー、したいというふうに考えます。えー、我々あの、まあ、内閣府のですね、えーまあ、この横におります佐久間ともに、 えー、現職被災者生活支援チームということで今回の事故で被災されている方々の生活をやはりあのしっかりと支えていこうということでできておりまして福島県民に、えー、なりきるつもりでですね頑張ってやっておりますでそういった中であの今4名のお子様方からあのやはりあった中で最もあの頑張ってくださいとあったのが除染の話だと思います、えー、除染につきましてあのこれあの、えー、先週ですけれども 政府としてもですねしっかりと計画を立ててやっていくといったことを表明しておりまして8月中にその計画をですね皆様にしっかりとご説明できればというふうに今準備を進めておりますのでよろしくお願いします。すみませんお名前すみませんえっ、ー、と、えー、生活支援チームの金城と申します。よろしくお願いします。え私内閣府原子力規制生活支援チーム、え 間と申します本日はこのような場をいただきましてありがとうございましたただいま4名の方からご意見をいただきました私も一番強く感じましたのは除染早く帰れるようにしてくださいという声はあの胸に強く刺さました、えー、当然あのモニタリング除染をしてですね、えーと、早く帰れる環境を整えるとともに、えー、それだけではなくインフラとかですねあの公共の場というのも早く整えて、えー、一日でも早く皆様が元の生活に戻れるように えー、最大限努力したいと思います今日はどうもありがとうございます疎開についてはあ、きなあの保証はするんですが毎日どこが出てるのにみんな住めるわけないじゃないですか女性だけしたってあちょっと、あ、あのすみませんあの保証につきましては、えー、今、まあ、なんとまた文科省の 談所の方はですね、えー、詳しい説明があるかもしれませんけれども、えー、今後の、えー、自主避難に対する支援というものにつきましても、えー、審査会の中で議論されていくというふうに理解しております。原子力安全法案で山口と申します。あの子どもたちのご意見やお手紙もよ、えー、お聞かせていただいてですね、その我々としてもですね、その あの安全の部分についてはやはり、まあ、あの大変な部分もあり今後反省を踏まえてですねあの進めていかないと思っておるところでございますであと、まあ、先ほど福島の話でございますけれども今その支援チームともですねあの共にですねあの対策本部の方でその除染またその前提となるですねあの原子炉の安全の確保というところで我々努めておるところでございます今日の声も含めてですね今後あの努めてまいりたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたしますお名前を教えて あ山口と申します、はい、あの避難疎開についての訴えもあったと思うんですけども失礼いたします文部科学省大臣官房総務課で要望の窓口をさせていただいております大野と申します、えー、ただいまあの福島県の地元のお子さんたちから、えー、プールに入れなかったりまた校庭での外遊びができなかったりと学校における、まあ、活動でも非常に不便をされていると いうこととまた非常に放射線のあの被爆によって不安を感じているという声を聞かせていただきました本日いただいたあのご意見につきましてはしっかりと担当部署にもお伝えをして今後の対策にあたって最大限尊重していきたいと考えておりますので何卒よろしくお願いいたしますえ教育えー 藤書道書教育家カレと申します。えっ、ー、と担当しあの中学事務のことをやっておりまして、あの皆様がどこで避難されてもあの全国ですね、あのどこ避難されても小学校中学校に通うようにですね、あの通知等をしておりますので、それに基づいてあの皆様あの安心して学校に通って代表へのるようにこれからも努めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 やってます。えーと、文部科学省のあの石田と申します、えーと、今日は直接あのお子様のお話を聞かせていただく機会をあのいただきましたとてもありがとうございます、えー、特にあの学校のお話を今日はいっぱいいただきましたあのお手紙また見させていただきますけれどもあの学校に戻りたいという話あのあると思いますで我々としてはあの、まあ、学校のグラウンドをあのきれいに入りですねで本社生物が入っているとあ危なくないようにすると いうようなことを初めていろいろあのやっておりますのであの、まあ、今日お話しいただいたあのお子さんがあ安心して学校に戻れるようにあのこれからも一生懸命頑張っていきたいというふうに感じましたまたよろしくお願いいたします。文部科学省の国村と申します。えー、今日あの福島のお子さんたちのお話それからお手紙の方をあの聞かせていただきました。あの将来安心して暮らすようにしてほしいという言葉を ございましたけれども、私たちとしてもあの関係省と連絡連携して取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。あ文科学省あの開発政策局の原と申します。まあ私も今回直接奥様の声を聞かせていただく機会をいただいてありがとうございます。まあ、私は主にまあモニタリングというものを担当しておるところでございますが。まあ、今先ほど被災者生活支援チームでございますとか現地の対策本部とも連携して まさにその女性に向けてまた全体がどうなっているのかということをちゃんとモニタリングをしっかりやっていくでそのためにちゃんとした環境を作っていくできる限りのことをやっていくということを思いを新たにいたしました、まあ、本当に今日はまたこれからお話を聞かせていただきまたちょっと読ませていただきますええ文部科学省の、え松永と言います、えー、今あの各皆さんからあの学校に早く戻りたいと まあ、女性を早くしてほしいという、まあ、声をまあ聞きましてあとはあの避難されてて、まあ、友達と一緒に早く学校で、えー、生活をしたいというお話を受いております、えー、私はあの女性の本が再生しているということでやっておりますが、まあ、早く皆さんの帰れるように支援していきたいというふうに思っておりますまたよろしくお願いします文部科学省の宮地と申します。 事損害賠償関係を担当しております、えーと、と千県の子どもさんたちの夏休みの辛いお気持ちっていうのはしっかり受け止めさせていただきましたであの直接、まあ、東京、まあ、私の役割としては東京電力の損害賠償もその指針というのを作る役割にしておりますので、まあ、直接かけらいもしれないですけどもそういったところをしっかりあの がしっかり円滑に作ようなものを、えー、としっかりあの審査に作っていただくという形に徹夜管理してますをしっかりやることによって、まあ、の方がしっかり安心して過ごせるように取り組んでいきたいと思います。